Здравствуйте! Представляю вам новую стратегию для турбоопционов по индикатору Connors RSI и методу Мартингейла. На сайте invest21.ru переходим по ссылке «Наши стратегии». Далее по ссылке «Комбинированные стратегии». И выбираем стратегию Конорс RSI и Мартингейл. Техника стратегии базируется на показаниях нового индикатора Конорс RSI, разработанного специалистами компании Конорс Research. Этот индикатор является осциллятором, показывающим уровни перекупленности и перепроданности. Он особенно эффективен для торговли бинарными опционами со сроком экспирации 60 секунд. А наиболее впечатляющие результаты Стратегия показывает при одновременном использовании индикатора и метода Мартиндейла. В шаблоне стратегии нам необходимо будет произвести небольшие изменения. А именно, поменять уровень перекупленности на 80, а уровень перепроданности на 20. Для большего удобства мы можем установить визуальное отображение значения индикатора. Для этого необходимо нажать на правую клавишу мыши на шкале значения индикатора и в выпадающем меню выбрать пункт «Маркер последнего значения индикатора». Торговать будем 60-секундные турбоопционы. Направление торговли – put или call. Более осторожная концепция стратегии предусматривает только одно направление торговли по тренду. Для покупки колл-опциона значение индикатора Конверс RSI должно опуститься строго ниже 20. После наступления этого события в самом начале следующей минутной свечи приобретаем 60-секундный опцион call случае получения убытка по опциону в самом начале следующей свечи приобретаем еще один 60-секундный колл-опцион, предварительно удвоив сумму покупки. Для покупки пут опциона значение индикатора Connors RSI должно подняться строго выше 80. После наступления этого события в самом начале следующей минутной свечи приобретаем 60-секундный опцион пут. В случае получения убытка по опциону в самом начале следующей свечи приобретаем еще один 60-секундный пут-опцион, предварительно удвоив сумму покупки. Для стратегии будем использовать торговую платформу брокера Бинома. Можно торговать на любой другой платформе. Главное, чтобы там присутствовали 60-секундные бинарные опционы. Устанавливаем в терминале бинома ту же пару, что и в шаблоне стратегии евро к доллару США. Размер ставки по опциону не должен превышать 5-10% от вашего общего депозита. Срок экспирации по умолчанию установлен 60 секунд. Переходим в шаблон стратегии. Значение индикатора Connors RSI опустилось ниже 20. Таким образом, цена опустилась в зону перепроданности. Ждем начала следующей свечи и сразу же приобретаем колокцию. Ждем окончания срока экспирации. Опцион закрывается с прибылью. Опять переходим в окно шаблона стратегии. Ждем момента, когда значение индикатора опустится ниже 20 или поднимется выше 80. Значение индикатора Connors RSI опять опускается ниже уровня перепроданности. Значит, возможна коррекция. Ждем начала следующей свечи и сразу же приобретаем колл-опцион. Ждем окончания срока экспирации. Цена продолжает опускаться. Применяем метод Мартингейла. То есть удваиваем сумму покупки опциона. И как только получаем по предыдущему опциону отрицательный результат, сразу же приобретаем удвоенный кол опцион. Ждем окончания срока экспирации. Опцион закрывается с прибылью. Удачной торговли и не забудьте подписаться на наш канал.